Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngelihat dari belakang sana, di mana-mana jauh sekali dari panggung, semuanya datang untuk kebaikan, untuk kemuliaan, dengan keikhlasan. Tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Jadi sedaya sing nikingin kedaten dari awal sampai akhir apa sing diomongno, apa wae sing di selawatno, no, dilantunkan atau diungkapkan dengan kalimat-kalimat bahkan sampean mengusap keringat saja sampean ngukur gatel sampean tok iku wis berkah Gusti Allah kabeh jadi sampean gelem teko koyo ngene akeh iki dalam keadaan negara rada maut-maut di dukur kono. Wong kene tetep manusianya adalah sumber girang. Manusianya adalah mata air kegembiraan bagi semua keluarganya dan sekitarnya. Jadi nopo mawon sing sampean lakoni bengi sampai akhir acara nanti bahkan sampean sampai sampean mulai mudah-mudahan dan saya yakin bukan mudah-mudahan saya husnudon satu Allah nyepuro dosa sampean kabeh. Allah ndelok urip sampean ya apa terus diewangi. Nggih, soal nafkah di omah, ya soal ngurusi arek-arek rada angel ya. Soal arek nakal, soal sekolah, soal kiwa tengene sapi turute oleh Allah dimudahkan untuk diatasi dengan sebaik-baiknya. Pokoknya semua keperluan sampean Insya Allah mulai begigi Ditambahi gampangnya oleh Allah Sampai nafal KB A'udzubillah syaitan rojim Mayyatakillah Yaja'allahu makhrojan Sopoai sing takwa nang Allah Nek duwe masalah opo-opo Dikai solusi Dikai jalan keluar Takwa niku nopo Dijupuk siji ae akeh maknane tapi siji ae sampean gak tahu gak eling Gusti Allah sampean waspodo, waspodo. ojo tidak lupa bahwa bareng-bareng sampean ku ono kabeh ya Gusti Allah ya malaikat ya Kanjeng Nabi ono tonggo-tonggo sampean ono bapak ibu sampean siji ono ono mbah sampean sing wis gak ono upamane ono buyut-buyut sampean ono lemah ono godong, ono wit-witan ana kucing, ana kiri, ana lamuk, ana laler, ana kabeh. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai lali, sampean syahadat ngakoni Gusti Allah, berarti sampean kudu ngakoni semua ciptaan Allah. Dan sampean harus menghormati mereka semua sebagai tanda bahwa sampean mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'budu rabb hadzal bait, terus alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf jadi nek sampean teman-teman ati ning ngabekti marang Gusti Allah maka Allah bebasaken sampean dari lapar gak kira sampean kelaparan bu ya apa ceritane pokoknya ono air ini sehingga anak-anak dan keluarganya semua selalu tidak sampai kelaparan tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampean gak wedi apa-apa gak wedi apa-apa karena sampean mengabdi kepada Allah bah presidennya podo bah presidennya ganti gak masalah bagi sampean karena sampean mengabdinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak nang presiden gak nang sopo-sopo liane kita hanya mengabdi kepada Allah maka kalimatnya adalah fal ya'budu robbahadul bait sampean sembayangi ngadep kiblat ngadep Ka'bah maka insya Allah Gusti Allah gampang nurib sampean kabeh wa may eh, mayat takilah ya ja'alahu makrojan bayar zuku min haitsu la tasib dadine sampean bendino tuku nang Gusti Allah dengan membayar satu takwa sampean oleh loro jalan keluar untuk masalah sampean dan sampean tiga rezeki melalui jalan yang tidak terduga-duga yang di luar perhitungan sampean tak dongakno kabeh gampang uripe amin ya rabbal alamin